වගේ වාහන පාක් කිරීම. පොලිසිය ඒක කරනකොට පුරවැසියොත් ඒක කරනවා. නෝනා යා දෙන්න මේ පොලිසිය ඉල්ලලා දැක්කෝ. අපි හිත අර අරයින් කරනවා. ඒක ඔයාට ඕන දැන් වලට මම එන්නේ නැහැ. හරිද? ඔයගලන්ට උනම් මෙතනට එන්න ඕන. ඒකට ඕන ඕන දින රටේ නීති තියෙනවා නීති දින ඔක්කොම එක විදියට. ආයි නීති 10ක් තියෙන බෑ රටේ. තේරෙනවද? රටේ තියෙන එක නීතියයි. පොලිසියට ඕන විදියට නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ මේ රටේ. අපිට ඕන විදියට නීතිය තියෙන්නේ පුරවැසිය වෙනුවෙන්. පොලිසියට ඕන විදියට පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේ භාගයට උඩ මේ ප්ලැට්ෆෝම් මේ මේ මෙට්ටුවේ තියෙන. දැන් ඊට උඩ අර අර අරව බලන්නකෝ. අරව බලලා ඒව අයින් කරලා එන්න අපිට කියන්නේ. ඕවා දිනු 50ට තමා සම්මතේ ඉන්නේ. හරි. අදනවලු ගියා. මේ මේ කාර් එක නේ. නෑ නෑ ඕනේ ඒක නෑ ලංකේ මම කියන්නේ. අපි කියන්නේ ලංකේ හැමදාම පේමන්ට් වල පාක් කරන්න කියලා. අර අතන තියෙන අර පොලිස් කරා ලගිය ඕන. අයි පොලිසියට වෙනම ගිහින් ආව ආණ්ඩු කොමිය අස්තය පාස් කරලා වත් පොලිස් වත් දීටි බලාලේ නෑ නෑ ඒමන්ට් එක ගහන්න මගේ නතර කරන්නේ නෑ මේ වයින් කරලා අපි ගාලා අයින් කරා. මරණ මේ මයිනංගි නීති කියලා හරි. මේ වේ ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියක් ක්‍රියාත්මක වෙයි. මයිනංගි නීතිය ආයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නෑ මේක හොඳට මතක තියාගන්න. बेकार किया